Hello, good afternoon everyone. So, ngayon po, ngayong araw, meron kaming session ng, uh, meron kaming PE session. Uh, every Saturday po kasi yan, uh, virtual po siya para sa ating, uh, sa aming mga uh, estudyante ng bachelor's degree uh, dito sa Middle East. So, ongoing na po yung kanilang PE ngayon. Meron po silang, uh, meron po silang codes si Mr. Harold po. Ngayon naman, harap sa likod. Ayan. Papakita. So, let's turn the camera. Para lang tayo sumayaw, no? Okay. Alitan lang. Okay, ready. Gawin natin. Ang sabay-sabay. Move. One. Twist lang. tayo. One. Okay, Di po? Parang sumayaw lang. Two. Hindi po pa siyang pwedeng okay. i-share. Pakita ko ha. Akbang. Medyo mahaba to. Two. Three. And four. Okay, ready. Move one. Sa kolehiyo siya. Nasa kolehiyo. Kolehiyo. Pero wala. Four. Come on. One lang. Ayan. So, siyempre, nakakapa. yan. Pinagpapawisan ng mga yan. Mga 15 minutes na yan sila. Kanina pa nag-start. Late lang yung live natin. So, yung ibang ano din. Bayin natin yung view. Inaalang natin tata. Para si speaker ang makikita. So, yan po yung codes. Yan. Danny Nathan guys, pakinot yan yung pangalan ng ginagawa nyo, yung mga term ha, para hindi kayo malito sa paggawa ng narrative report nyo. So, ayan po siya. Ah. Ayun po sila. Well, ngayon nandito tayo sa ano, nandito din ako nakatayo lang sa aking munting opisina. So, uh, para po sa mga nanonood na hindi pa naka-enroll ng bachelor's degree or ng, ng college, uh, meron po tayong ino-offer na kurso dito sa Yes. Uh, ino-offer dito sa uh, Middle East. Uh, pwede po natin ipagpatuloy yung ating uh, bachelor's degree na hindi natin natapos. Kahit po tayo high school graduate lang sa Pilipinas o di kaya ALS passers, basta eligible to proceed in college, pwede po tayong uh, mag patuloy ng ating pag-aaral, kontakin niyo lang po kami sa uh, mga numero. Magkikita niyo po dito sa ano namin sa sa page po namin na yan. Nandyan po yung mga number kung sino po yung dapat natin kontakin. Kung saan man lugar kayo nandoon. Dito sa Middle East po. Okay? Uh, So, uh, sa ngayon po, ayan po yung mga student natin, ongoing yung kanilang physical education. Yan po ay uh, uh, iba't ibang uh, ano po sila, ibang bansa meron galing sa meron sa uh, sa UAE, sa Kuwait. Siyempre may natin yung nasa UAE. Tapos meron tayong Qatar dyan, Saudi student, everywhere po. Jordan, yan, Bahrain, Oman, So, uh, sama-sama na po sila dyan kung sino po yung bakanti at mayroon pang mga PE ngayon. Yung mga iba, syempre, kasi yung iba mga transferee, karamihan sa kanila, natapos na rin nila yung, mga PE, yung kanilang PE sa, ano, sa previous college nila. Uh, yung iba naman, karamihan talaga freshmen. So, freshmen, syempre, apat na PE yung kanilang gagawain. And, uh, yon uh, ah, syempre, medyo matagal-tagal kasi ito, apat na session ang tatapusin nila bago makakomplete ng isang uh, ah, PE. So, ayan, uh, every Saturday po, wala, meron nga, oo nga, uh, everyone, guys, meron akong, naka, meron akong mga student naka-schedule now para sa final exam. So, uh, yan, final exam yung iba, yung iba na sa PE. So, um, anyway, uh, yun, para po sa ating mga inquiry, uh, pag na nandyan po sa UAE po or kahit saan man kayo, ito po yung number natin pwedeng kontakin sa ating main uh, main branch po sa UAE plus 963 9211 Yan. So, yan po yung number natin. Pwede po tayong mag-message sa WhatsApp Or di kaya dito lang din mismo sa ating page. Paki-PM na lang po. So, yan. Pakita uli natin yung ating mga student sa kabila. Ayun. So, ayan sila. Nakapagod kaya yung ganyan. So, 'di ba? Sa panahon ngayon, hindi lang sa PE nila pero talagang kailangan ng katawan din natin yung ganyan. ah uh, exercise. Sir, ano po tawag dyan? Three. Okay. This is uh, actually part to ng uh, stretching natin. Pag, para sa elbow, para sa sa neck natin. Leg stretching. Either neck stretching. Full body. Legs. Okay. Ready? Move one. other side. Come on. Ready. one. Vâng, cho bạn sa ating mga viewers. And uh, okay, this time, gawin natin yung jumping knee no? May na. Medyo na-break namin sarili natin. Okay, ready? Nakuwagay. Talon lang kayo. Ah. Ayan po. So, itong mga student natin, uh, mga estudyante natin, yung iba, nasa Kuwait, nasa UAE, nasa uh, Qatar, Saudi, Jordan, Ayan po. So, dahil nga po sa pandemic ngayon, dapat uh, ang ginagawa namin talaga uh, sa UAE at saka dito din sa Kuwait ay meron kaming uh, sport fest na ginagawa sometimes three times a year. Pero ngayon dahil sa pandemic hindi po natin magawa yun. So kahit pa paano nawaan natin kapag uh, PE yung mga student kasi required talaga sa kanilang uh, kurso. Lahat po ng kurso, lahat ng mga courses natin is meron pong physical education at hindi po sila makakagraduate hanggang hindi natatapos. Kahit isang ilang pangkulang, hindi po tayo makakagraduate ng ating bachelor. Kung may kulang tayo. So, alhamdulillah, papaano, meron naman paraan para uh, ma-comply natin yung mga requirements sa PE. So, ayan po sa may mga katanungan po. Hindi ko po nababasa yung mga comment. I-check ko dito sa isang phone. Naka ano po siya dito eh. Uh, may mga katanungan, yung WhatsApp po natin pag nandito po tayo sa Kuwait, ang WhatsApp number natin, uh, ah, 976-740-782, di kaya 966, uh, 976-740-76. And sa UAE po, ito po, uh, plus 63-9211-582861. Yan po ang number natin sa UAE. So, WhatsApp po, pwede po tayong mag-message o kaya dito lang mismo sa page na to. lahat ng katawan natin na workout na tayo. Okay, ready? Sama. Ready? Come on. Move one. Two. Make it low. As long at you make. Ayan, relax daw. So, relax mo na yung kamay ko ng konti. So, ito po yung uh, loob ng IC sa Kuwait po. Mm -hmm. so, and, and po, ito yung, uh, usually, kasi, usually kasi, uh, wala make. So, uh, yung, uh, ito na court face, ginagawa namin po talaga sa ano sa labas, like sa Mistila Beach or sa Igayla. So, ayan po yung uh, sure na isa sure namin on. Uh, ah, I think 2018. And, um, yung iba naman, like ito, ayan po siya. So, uh, kailan pa ba to? Way back 2015 o oh, palakasan namin nung 2015 ayan po. 'Di ba? So sana nga lang matapos make para uh, Basahin nyo lang kaliwat kanan lang para ma-activate yung body natin. Ready? Move one. At the same coordinate. Three. With office management na siya po. Four. Kasi ito, dalawa silang Five. Six. Ayan, so break muna daw sila. <laughs> Inom muna ng tubig. Inom muna, inom. activation. Okay? This time, uh, reverse naman natin. Kanina forward. Ngayon naman backward. Nagkaroon lang kayo. One. Tapos, kapila naman. aku iPhone dulu. Jadi aku buat ba? Pero next, next sa Saturday, babawi ako sa Okay? Ah, uh, ito, skipping rope. Try natin ngayon. Okay. This time, uh, okay lang, 50, 50 seconds para may... Ah, ayan. Ano so, ayan sila, oh. Oh. So, ah, uh, na, hindi ko natuloy yung pinapakita ko dito sa loob ng ICSA. Ah, uh, Ayan po siya. So, itong graduation na to was 2018 yata. Ayan. Okay. Graduation, graduation ng ating mga bachelor's 2018. At uh, ito is 2016. 18 po. So, ayan. Nakita naman po, nandiyan yung ating yung ating Dean, Dean, ng, Dean of College, si Dr. Matt, and ating First Assistant Vice President ng Cap College, si Sir Eller. Ayan. So, 2018 po ito. Mga picture na yan. Siyempre, 2019, hindi pa namin inailagay dito sa wall namin. And 2020, na-postpone po naman po yung graduation natin uh, dahil sa uh, pandemic. Okay? And, ayan po, meron tayong mga bisita dito sa ICSA. and po sila. Nagpail po na mga iba't ibang course yung pinag-ain Okay, so, tayo dito. Ito yung graduation ng 2017. Okay, so mahigit uh, ah, 6 student ang nagtapos po ng kanilang bachelor's degree. Ayan po. Ayan, may nakikilala ba kayo dyan guys? lang. Okay. So, ang pag-usapan naman natin yung mga course na offer natin dito sa ano sa sa Middle East, yung bachelor's degree, meron po tayong BSBA major in uh, marketing management, meron tayong human resource management, meron tayong uh, financial management, business economics, Ayan, Operations Management. And sa Bachelor of Arts naman, meron tayong uh, Bachelor of Arts major in Information Technology, uh, Psychology, Political Science, Economics, History, English Language Studies. Ayan, so marami po, journalism pa. So marami po tayong mga kurso na pwedeng pagpilian ganyan. So, uh, siyempre, depende naman yan sa kung ano yung uh, gusto natin na korso. Lahat naman ng korso natin na ino-offer is maganda. Lahat. Depende lang po yan sa atin pa rin kung ano po yung uh, gusto natin talagang tahakin. Ayan. So, uh, kung tayo po ay uh, college level na, ang kailangan lang po natin i bigay na ay submit na requirements for now is yung copy ng ating TOR for evaluation purpose. Pero sa graduation na, ang pinaka-requirement natin dyan is yung honorable dismissal. Na hindi niyo po kailangan i-provide ngayon yung honorable dismissal kung hindi pa natin hawak. Pwede po yan to be followed na lang. Pero uh, kung tayo naman ay uh, high school graduate, yun, yun pong Form 138 natin. Kailangan po natin talaga yung Form 138. Pero kung hindi pa rin natin hawak ngayon, pwede po yan to be followed na lang. Um, sa mga ALS passers, yes, pwedeng pwede po tayong magpa-enroll ng ating bachelor's degree. Ayan. So, sobrang dali po ng process ng ating pag-aaral dito. Kita mo nga lang sa PE nga lang, pwede na yung ano, inaccept naman. Pero, yan po talaga, eh, talagang ginagawa nila yung PE kasi kitang-kita naman meron tayong codes, yeah, 'di ba? So, uh, talagang sa isang oras na yan, wala wala talaga sa parang ilang ano lang, wala pang isang minuto yung pahinga nila sa loob ng halos dire-diretso yung isang oras na PE nila. Hmm. Okay, so Ayan, so sa mga hindi pa nakakapag-enroll ng bachelor's degree, yung mga nagpaplano pa lang, mula noon hanggang ngayon plano, sana po buuin na natin yung plano natin. Alam kong lahat naman tayo is meron mga ginagastusan ganun din naman lahat eh. Pero sila din, ganun din naman, nakapag-enroll din sila at naitataguyod nila yung kanilang pag-aaral. So, siguro sa, sa ano, kailangan lang natin budgetin uh, talaga yung ano, uh, yung ating financial. Kung sa oras naman, lahat din tayo nagtatrabaho, di ba? May trabaho din silang lahat. Pero nabibigyan pa rin nila ng uh, oras yung kanilang pag-aaral. So, uh, time management lang po yan. Madali lang po yan. Basta kung talagang tayo ay desidido na makapagtapos ng ating pag-aaral, kayang-kaya po yan. Hmm. Kasi yung iba nga, sa gabi na sila nag-aaral, kasi yun lang yung oras nila Depende naman kahit anong, anong oras naman yan kasi uh, itong pag-aaral natin is self-study talaga siya. Completely self-study. May mga binibigay kaming uh, mga material na nakakatulong sa uh, pag-aaral nyo like yung uh, video tutorial, yung uh, mga reviewer para sa module test and final exam. Yan. So, yeah. Ayan, so nagpahinga na naman sila, siguro napagod na naman. Okay, so sa mga kababayan natin dito sa buong middle sa sa Middle East na gustong magpatuloy ng kanilang pag-aaral kung tayo po mayroon pang mga katanungan syempre kahit naman uh, yung iba pinapaliwanag ko na dito ano yung mga requirements kung mayroon pa pong hindi pa naliliwanagan ang ano requirements natin pwede po kayong mag-message sa aming numero. Pag sa UAE po tayo, yung number natin dyan, uh, plus 6392115828861. Hanapin lang po si Miss Lynn. Okay, so uh, dito naman sa ano, kung nandito kayo sa Kuwait, marami po tayong mga number dyan. Alam nyo na siguro naman lahat yung number dito sa ICSA, di ba? Uh, yung sample number natin, mobile number natin dito with WhatsApp is 976-740-78. Yun po yung hawak ko. Okay? So, yung isa naman ay 7674076. 78 and 76 lang po siya. So, uh, pwedeng-pwede po tayong um, mag-inquire. Kung hawak niyo po ang TOR niyo, pwede po nating isubmit yan para sa evaluation. Uh, yung iba kasi hindi pa talaga nakakapag-decide. Iniisip nila, makikredit kaya yung mga subject na nakuha ko sa previous school? Yes po, makikredit po yan as long as parehas po yung description ng subject. Sa ngayon, new curriculum ang ginagamit natin. Okay, hindi na po, wala na po tayo yung ORD maliban doon sa ABIT at saka AB English. Yun lang po yung pinagpapatuloy natin uh, or pwede sa new enrollee uh, na um, old curriculum. Uh, okay, so sa new curriculum natin, syempre yan na po yun, uh, meron na talaga siyang foundation and fundamental subject para po sa uh, lahat ng hindi nakapag senior high school. Uh, okay, and uh, kahit college level ka na, pwede kailangan pa rin kailangan pa rin natin pagdaanan yung uh, foundation and uh, fundamental subject kung uh, business ad yung ipapa-enroll natin. Pero siyempre, kung yun nga, mayroon kayong TOR, i-evaluate natin yan. Kung nakuha niyo yun siya, For example, yung English 1, na-take na po natin sa previous school. So, hindi niyo na kailangan kuhanin yung English 1 dun sa fundamental. Kasi sa, fundam uh, ah, sa foundation, foundation subject natin sa kahit anong korso, yun po ay English 1, English 2, Psychology 1, uh, ah, SOC 1, and English 8 para po sa foundation subject kung business ad ang papa-enroll natin. Sa uh, fundament, fundamental subject naman, yung accounting 1 and 2, Management 1. Okay. Uh, management 23. Yun yung human, human behavior. And yung uh, IT3 or technical writing, English 6 yun. And yung marketing 1. Ayan. So, then after that, pag na-evaluate na doon, kung ano man yung na-take nyo, na doon siya, uh, doon mahanap yung uh, kaparehas niya sa foundation or fundamental subject, then doon na po siya makikredit and then saka natin i-check yan sa baba. Okay? So, basta po natapos na natin na subject kung parehas yung description niya sa course na i-enroll natin, hindi na po natin kailangan ulitin. Makikredit na po yan siya. Okay? So, uh, yung honorable dismissal na requirement natin, kung hindi pa natin hawak yon ngayon, pwede po yung to be followed na lang. Hahanapin talaga, or pwede nyo i-submit yan a year or 8 months before graduation. Okay? So, kung hindi pa rin talaga kaya doon, kahit ah, mga ano na, basta, syempre, bago tayo graduate, kailangan ma-submit na natin yung honorable dismissal kung tayo ay transferee kasi hindi po mapaprocess or hindi uh, mabibigay sa atin, mai-issue yung uh, diploma at saka transcript natin uh, hanggat walang requirements kasi hindi po iyan mag, hindi po ibibigay or hindi pa mag-issue ng ano ng uh, special order ang CHED kapag wala pa tayong requirements na uh, sinasubmit. Okay? Sa para man para naman sa ating mga high school graduate, yung Form 138 natin ang kailangan i-submit. Kung hindi pa po natin hawak ngayon, pwede po 'yan to be followed na lang. Wala pong problema. Pwedeng pwede tayong magpa-enroll anytime. Okay? Kahit wala pa yung Form 138 natin. Sa mga ALS passers naman, ganun din po. Ang kailangan lang po natin is yung uh, grading report natin at saka certificate. Okay? Na original. Kung hindi niyo pa hawak ngayon, kung nasa Pilipinas man ito, ang importante meron tayong picture at kung sigurado tayo na, na may remark doon na nakalagay na uh, eligible to proceed na, to college yung ano natin yung remark na nakalagay doon sa ating certificate or sa grading report okay okay so um, ayan so sa PE nila, pinag-uusapan na dito is yung narrative report. Siyempre kasi yung mga physical education or PE online, uh, virtual PE, may mga ano po yan, uh, may mga uh, questions na kailangan nilang sagutan. Yung narrative report, may mga questions doon. Base yan sa experience nila. Okay? So, teka lang mag, ano, ay, kausapin muna natin sila. Okay. Dali lang, ayan. Kakausapin ko muna. Uh, hello, good afternoon everyone. Hi, Ah, yung mga student na ano na sa dito sa uh, sa Kuwait and Qatar, Jordan, uh, ipapadala ko na lang sa inyo yung ano yung attendance link natin ha kasi nagla-live ako hindi ko na pagsabay yung ano ipapadala ko na lang sa inyo yung link para sa attendance hintayin niyo na lang Ah, and hopefully nakakuha din kayo ng mga ibang screenshot kasi konti lang yung nakuha kong screenshot kanina. Pero nag-live ako. Naka-live siya. And alam ko naman na kumukuha din kayo ng sarili niyong screenshot, 'di ba? Ayan. So yung attendance para sa Kuwait, Qatar, and yung sa Jordan, kung may sumali sa Jordan, ipapadala ko na lang sa inyo, ha? Uh, kilala ko naman lahat yan nandito. <laughs> <laughs> yung ni Joyens. Ayan. So, ipapadala ko na lang sa inyo ha, yung attendance natin. So, uh, si Sir LG, nandito pa ba? Kanina nagpaalam siya, meron siyang meeting, uh, kaya nag-leave na lang po, na, po muna siya. Pero baka nakabigay na rin siya ng, ano, ng, ng attendance. Kung hindi man, ay wala, wag po kayong mag-alala. Ayan, nakabigay na rin yata siya. Okay. So, ayun. Sa Kuwait student, hintayin nyo na lang po. Ipapadala ko sa inyo uh, mayat maya lang. Okay? Okay. So, kumusta naman ang PE natin ngayon? Pinawisan din ba? Sobrang nakakapagod. Sobrang nakakapagod. <laughs> At least sulit, di ba? Ano, may pumayat din ba? Mula noon, nakailang, sino dito yung, ano, pangalawang uh, ah, PE na to? or oh, mga pangilang session na to? Mm -hmm. Ilang kilo na yung nabawas sa'yo? <laughs> si Miss Grace, ayan na, oh, for, pang PE4 mo na yan, di ba? Ayan, so, Miss Maricar, last, ano mo na to, last session na para sa isang PE mo, ano? Uh, ilang, ilang session? Four session, four session para sa isang PE. Yes. So, ibig sabihin, tapos ka na. Kailangan na natin i-issue ang certificates. So, uh, sa lahat, yung mga nasa Saudi, kumusta naman po? Kumusta ang buhay dyan? Buhay-buhay dyan? Buhay pa rin? <laughs> Ayan. So, yes pa. Um, regarding sa certificate kasi uh, ano na po ito ngayon eh, pang core session. Pang core session mo na yan? Na yung PE1 at PE2 pero wala huh? Ah, pong... PE1 at PE2? Ano? certificate so far. Isang yung certificate mo is ISRS. <laughs> Ayun. PE1 at mm. saka PE2 na po ako. Oh, sige. Miss Marilyn, nakapag-set na yan kahit walang certificate. <laughs> yes. Second, yun na lang bibigay ko sa kanya. Diba? So, Apo. kumusta naman yung grade mo without certificate? 1.8, <laughs> ma'am. Oo, binigyan ka rin. Walang certificate yun. <laughs> Mhm. Graded na po sa akin, pero wala pang certificate. Ah, so, huwag mo nangingin yung certificate mo. Charot. <laughs> Ano Collection. Ayan po, so ito yung ating mga student. Ayan po sila, uh, napagod eh, napagod daw. Meron ba sa inyo na pumayat na rin mula, no, mula nung nagdo? Parang pumayat ka, Jet, ah. Sobra, ma'am. Oo. Baka naman hindi ka na kumakain yan. Sa PE pa ba yan? Pag Sa pag-exercise pa ba yan? <laughs> Ayan po, di ba? So, ang saya ng ating mga estudyante. Sino? Sino to? Hi? Ha? Paano ba naman? Kain ka na kain yata eh. May, ay, babalik yan siguro kasi katap, tapos na yata yung meeting nila ni sir. Mm-mm. Nag-meeting kasi sila eh, kaya kailangan niyang mag-leave. Ayan, so, so sino pang ibang pang for session na dito na kailangan nang bigyan ng certificate si si Maricar? Si Emma, Emmeline pang-apat na to? Yes po, ma'am. Pang-apat na po to. Pang-apat na. Okay, very good. Si Jasmine, pangalawa. Hindi ka nag hindi ka nag-attend nung naka, nakaraan ni. Eh. Hindi nakalimutan yata niya, hindi ko alam mga Si Jobilin hindi rin siya na ano. Hi Miss Ridge, bakit madilim dyan sa'yo? Sa akin? Oo. Maliwanag sa likod mo. <laughs> Bakit maliwanag naman sa likod mo? Ayan, so... Thank you. So, okay na tayo guys. Hindi na yata bumalik si Sir LJ, no? Yung attendance, ipapadala ko na sa inyo. Miss Maricar, Grace, Richie, uh, Emmeline, Jasmine. Sino pa ba yung ibang nandito? Uh, si Sharina sa Qatar. Uh, sige, padala ko na lang sa inyo yung link para sa attendance. Nakalive ako kaya ngayon. Naka-live kayo. Naka-ano lang, nano ko lang yung camera sa inyo. Nakatutok lang. Ayan, so... Sa Sabado uli, ha? Ay. Naka-live ka ngayon? Yes. Mm -mm. O, oh, naririnig ka eh. Nasa ano, naka-live ako sa online ko, kolehiyo. you know, so hindi nila alam na naka-live daw. So, okay na tayo guys. Ayan. Nag-leave na rin yung iba kasi yung iba siyempre may mga trabaho pa. So, um, na, meron pa nagjo-join? Miss Sonia, <laughs> meron pa nagjo-join? <laughs> Okay. So, guys, um, sino dito ang first time para sa paggawa ng narrative report? Na PE narrative. Sino ang first time? Ah, uh, ah, Emeline, ngayon pa lang, di ba? Richie, uh, okay. No worries. Ano, ipapadala ko sa inyo yung ano, yung mga questions. And kapag nakagawa na kayo ng inyong narrative reports, uh, tingnan muna natin na bago niyo ipadala sa ano sa kay Dr. Matt. Make sure na lahat ng uh, ano natin, lahat ng sagot is uh, based sa experience natin sa lahat ng ginagawa natin. Hindi natin kailangan kumuha sa Google o kahit saan ang ang isasagot natin lahat ng experience natin sa ginawa natin. Okay? So, pwede na tayo mag-leave para magawa na natin ang ating uh, kanya-kanya na tayo. <laughs> o ano yun? Yun? Oo, baka may paltan ko kasi ako. Ah, sige, pwede mo naman chance yung... Pwede mo naman ni, ano, reschedule. Yung exam, yung exam, doon lang, nandun lang sa system kung ano yung oras doon, doon ka lang pipili. Kasi yun lang yung available time natin. From 11, uh, yung first session natin, 11 to, ano, 11 to 1, ba diba? And then 1 to 3, 3 to 5, 5 to 7. So, yun lang yung mga pagpipilian sa exam. Okay? Mm -mm. Check mo na lang. we just or through email. Ang alin, yung, yung sa narrative, through email. Isesend ko sa inyo yung email, hindi po sa dashboard. Ibang subject. Uh, hmm? Sa ibang subject. Di ba nag-send ko yung ano, ay, oo, oh, pwede na ngayon, pwede na. Hindi ko pala na-announce, no? Pwede na. Pwede na kayo mag-submit sa ibang subject. Pwede na kayo mag-submit sa dashboard. Okay? Okay na yung email ngayon okay na yung uh, uh, inayos na. So, matatanggap na nila. Pero yung narrative natin sa PE, hindi nyo isasubmit sa dashboard. Direct sa email ni Dr. Matt. Yan. Bibigay ko na lang sa inyo. Kung sino yung wala pa, bibigay ko na lang yung email, ha? Kung sino dito yung papawala pa, pa, nandiyan naman si Miss Sonia, ibibigay niya sa inyo kung sino yung bago sa PE at hindi pa alam yung email ni Dr. Matt. Yung mga e yung mga email or narrative na ipapadala natin, kailangan nakasisi sa amin na para maano namin if ever na ma-overlook nila yan at hindi agad kayo ma-reply. So, at least meron tayong reference ma-forward namin sa kanila. Madali natin mapapalo up yung grade nyo. Yes? Hi, Sharina. Ikaw pala yan. <laughs> <laughs> Oo. Hindi pa. Sa ano na, after 4 session na, pag natapos mo na yung pang-apat na session, doon ka nagagawa. Ah, okay. Oo, kasi mabubuo yung PE mo pag natapos mo na yung apat na session. Okay? Ay, gagayad kita, walang problema. Pag nasa ano ka na, nasa last session na, mag may mga kasabay ka din naman dyan. Magmi-meeting tayo bago ang um, ano, uh, bago kayo mag-submit. Etong uh, nakatapos ngayon, i-check ko pa sila kung ano, eh, mag-schedule ako ng meeting. Um, ano ba bukas? Uh, bukas may live. May live ako bukas. No? <laughs> well, okay, siguro ba? <laughs> kailan ba? Um, Monday. Miss Maricar, Maricar, Monday, Richie. Nakasali kayo sa meeting noon nakaraan about sa narrative? Richie, nakasali ka? Nakasali kung hindi, mag-meeting tayo sa Monday. Sige po, Miss Pat. Okay, meeting tayo. Sino ba yung bago dito? Pwede ka na rin sumali doon, Miss Sharina. Pwede, lahat kayo pwede nang sumali doon. Ano anong oras yung meeting? Oh, isend ko na lang sa group. I-check ko kung ano yung ano natin. Um, oras. Baka mga ano, ganit, siguro alauna. Ganyan. 1 p.m. Kuwait time. 1 p.m., 1.30, mga ganyan. Okay lang ba? Anyway, kung sino man ang hindi kung hindi okay sa inyo yung oras, pwede naman natin ano, pwede naman na ano, sa ibang oras naman kayo. Tingnan natin kasi nandito lang naman ako palagi. Just let me know kung kailangan niyo ng ano ng ng uh, tawag nito uh, uh, <laughs> kausap. pwede niyo akong kausapin anytime, okay? Basta paggising ako. <laughs> okay na. So, uh, mag-post na lang ako sa group, Miss Maricar, ha? About dun sa ano, magbi-meeting muna tayo. And then, isa-send ko sa inyo yung attendance mamaya, kasama ng um, yung mga questioner sa ano narrative report natin. So sana bukas meron na kayong uh, bukas meron na kayong nagawa para sa Monday. Ayan, tingnan natin kung ano para ma-submit niyo na. Okay? Yung narrative niyo. So, okay na. Bye-bye na. Bye. Bye-bye. Ingat kayo. Ayan, so natapos na rin yung ah, ating physical education for today. And next Sabado ulit. So, uulitin ko lang sa mga may mga katanungan pa, pa-message na lang po, pa-PM na lang, or pa, oh, yan, sa WhatsApp number natin po sa UAE plus 6392115828661. Hanapin lang si Miss Lindy, si Miss Lynn, na maganda. <laughs> Yan. Oh. <laughs> Miss Lynn, hope to see you <laughs> soon sa UAE. Okay. So, um, sa Kuwait naman, uh, ako po, o di kaya si Miss Rose, pwede niyo po ang i-message 740 and yung isa kay Miss Rose, 976 740 Ayan. Or mag-message na lang po tayo dito sa page na to. Pwede po tayong mag-comment na lang dito sa live na to or uh, ah, mag-PM po sa amin. Maraming salamat. Ako si Miss Badria, ang <laughs> nagsasabing Ah, wala na. Basta, ang sasabi sa inyo, magandang araw, mabuhay sa lahat.